Olmeto a Olmeto, paesi conosciuti in un mondo usano pausovoro, eso itieti, ben inteso. Certi dicono anche che la sviata è stata ricusata per via di itieti. In gloria uvo, Olmeto. I luoghi umigiani sono stati occupati da poi a minimo il sesto millenario prima Cristo, c'è Vilitosa e Isostantari. A. Quando si parla di castello in Corsica non pensate mica quello di Vilmi o quello di continenti. I nostri sono Ciughi, Ciughi Ciughi. A Umedeu è la dinastia della Rocca che governa Udmetto. A Rigu della Rocca, figliolo di giudici di Cinarca, ci sarà un episodio per E l'alliato degli aragonesi contro Genoa. Cure d'Arago ripidiò Guagia Corticasana e diventò Conte di Corsica. U Conti è un titolo di nobiltà dopo quello di marchesi e non a quello di baroni. È di nuovo comandante di un territorio militare, ma a Regu ad appatidia quei genuesi e costruisce la città di Bastia. Raditori! E in metto che prospermerebbe a sua colomba. A casa di Colomba Carabella si trova in Olmetto. È morta a 86 anni. Ma tutto qua non ci spieghi mica perché Olmetto si chiama Olmetto. L'idea si può dire che non è mica per via di la storia o di persone. L'Ulmeto è un terreno pieno a olmi. Tanto, senza conoscere un luogo o un paese, si può sapere che ci sono olmi. Usovisu Etu ci insegna un luogo dove ci sono olmi, qui, Olmeto. Si ritrova lo stesso fenomeno per fraseto. Ci sono i frasi. Carpineto, i carpini, saliceto, usalici, alzeto l'Alzu, vigneta Avigna vigno ed altri arbori con altri luoghi e paesi, ben inteso. Ma questo viso non è mica sistematico, si ritrova di no Olmo e Usalci come nomi di paesi. Allora, nomi di luoghi in rapporto con arbori, un tenini mica di modo obbligatorio uso viso tu. Per esempio, albitreccia, c'è uso viso ecia, e Castaniccia c'è uso viso icia, oggi stesso di nuovo Cedinosu visu onu oni, albitroni stavolta, in carruccio. Al trafare si ritrova il nome di Aviga e di toponimi di Cortica, Cortica Corticasana, cu Ficadiola o Ficadia, se sa fare Pavigna, Vigneta, Vignali, Vignola. Boh, ma di questi suvisi ne parleremo un'altra volta. Se conoscete i nomi di paesi di luoghi che hanno un rapporto con arbori, a voi! E se ti avete imparato qualcosa, un vi scordate di dirlo. A ciao!